okay mamelani ke besithe sagqibezela umsebenzi andithi cela irab okay besithe imanzi akunika ngoku irab besithe sagqibezela umsebenzi ne khangela phambi kwakho jonga phambi kwakho ubona ntoni jonga aa ah, ah, awuyivulanga nencwadi kutheni ungayivulanga nje incwadi bendithe vulani kweliphi iphepha yes yes okay jonga kukho ntoni phayana kukho umgcamanani andithi kukho izithuba ezingefakelwanga amanani ngoku wena uza kwenza ntoni uzawufakela am, amanani miss miss ndiyathetha jonga kule ndawo bendithe jonga kuyo uzawufakela amanani phi ezithubeni ezingenawo amanani mamela xa nisebenza ndizawubiza umntana omnye ndithi nganye nganye azondifundela kahle khumbula besithethe ngento yofunda ne uzandifundela apha unobumba sevani kodwa ke ndifuna abanye abantwana bathini bathini bathi hayi ndifuna abanye abantwana bathini bathi cwaka benze ntoni umsebenzi babhale umsebenzi wabo very good okay ke qalisani ke qalisani yes ucela ntoni ucela irabha nizawucelela irabha nonke rabha ugqiba umnikombe andazi uba nizilahle phi iirabha zenu okay liyakhanya is liyakhanya ize khawuleza khawuleza mamela ke mntana zoma kweli cala jonga ne ndiza kunika umzuzu ube-one ndiza kunika umzuzu ongaphi zona singathi sawutrayisisa ne ngoku ndifuna ubona into yoba uzawa ndizayibeka apha le nto yam ndifuna ubona uba uzawafunda uzandifundela onobumba apha ne isandi ngoku isandi sabo niyabhala niyabhala kho mntu ubukele thini niyabhala niyabhala ne uzandifundela apho ungamiva